Hello guys welcome back to my channel video को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे से आगे शेयर करना वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन ऑल पर सेट कर दो घंटे वाला Double kill! Triple kill. kill. Wow.